Jeg forsker i angstlidelser, og særligt har jeg fokuseret på mennesker, der lider af det, man kalder socialfobi. Og det er en lidelse, hvor man er bange for, hvordan andre mennesker de bedømmer en. Man kan være bange for, at de evaluerer en negativt. Og så gør man en masse krumspring for at undgå det. Op mod 10 procent af befolkningen vil på et eller andet tidspunkt leve op til kriterierne for social fobi, og det er en vældig handicappende lidelse, man oplever nedsat livskvalitet, man kan have svært ved at gennemføre en uddannelse, og på den måde så er det vigtigt for mig at hjælpe de her mennesker, der har svært ved at navigere i livet og leve op til det potentiale, de ellers har, fordi angstlidelsen spænder ben for dem. Vi tilbyder i dag kognitiv adfærdsterapi til de her mennesker, og der er op mod 50 procent, der ikke rigtig får noget ud af terapien, eller hurtigt oplever at få tilbagefald. Så der er rum for forbedring. Det fedeste ved at forske, jamen jeg elsker den akademiske disciplin. Jeg elsker den der stringente øh, tilgang, hvor vi hver især følger en opskrift, vi er blevet mere eller mindre enige om, øh, og hver især laver brikker, der giver et flot puslespil til sidst. Jamen, jeg håber, jeg kan drive det vidt, både på mine egne vegne og på, øh, og på patienternes vegne. Jeg har en drøm om at blive en endnu bedre forsker, forsker og jeg har en drøm på patienternes vegne om, at de får den hjælp, som, som de fortjener at få.